भी नहीं याद इसके सिवा ना मैं किसी का न कोई मिला जो चीज मांगी नहीं वो मिली करता मैं क्या और बस छीन ली बस छीन ली बस छीन ली से जीता मगर मुझको शरीफों पे लगता